Baie dankie dat jy by hierdie geleentheid inskakel. Ons doen hierdie keer 'n kort reeks oor twee noodgeloofstories uit die lewe van die profeet Elisa. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat U ons sal lei en sal dra en dat U altyd by ons sal wees, werk in ons deur U Gees om te fokus op U woord en te hoor wat u vir ons wil leer. Ek vra dit in u kosbare naam. Amen. Ons eerste noodgeloofstorie gaan oor 'n kannetjie olie. En ek lees graag vir jou 'n gedeelte hier uit 2 Konings 4 vers 1 tot 7. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla en gesê my man is dood U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my twee seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê: "Ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis?" Belangrike woorde: "Wat het jy in jou huis?" Sy het geantwoord: "Ek het niks in die huis nie behalwe 'n erde kannetjie olie." En hy het toe gesê, gaan leen nou by jou bure leeg kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan kan jy in jou huis in, maak die deur achter jou toe en jou seens toe en gooi elkeen van hierdie kanne vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is toe van Elisa af weg, sy het die deur achter haar en haar seens toegemaak en soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het, het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns: "Bring vir my nog 'n kruik." Maar hy het gesê: "Daar is nie meer 'n kruik oor nie." Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel en hy het gesê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. 'n Groot noodstorie. 'n Profeet se vrou verloor haar man baie skielik en in daai tyd wanneer jy jou man verloor het, verloor jy die broodwinner en die natuurlike beskermer van die gesin. Maar in die profete wêreld verloor jy ook die reg om in die gemeenskaplike voorsiening van die profete vanaf die tempel uh, deel te hee. So hierdie vrou verloor alles. Ek en jy weet, dit is sleg om skielik jou man te verloor, iemand vir wie jy baie lief was. Maar hierdie man los sy vrou met een klomp skuld. En nou wil die skuldeiser verloor, haar twee seuns vat en sy slawe maak. Ons moet onthou die samelewing vat nie verantwoordelikheid vir iemand se skuld as die broodwinner sterf nie. En in daai tyd was die reël van die samelewing dat jy die kinders slawe kon maak om vry gratis en verniet te werk en so die skuld weg te werk wat die oorledene agtergelos het. Nou dit kon ten minste vir 7 jaar aangehou het. Maar die ironiese waarheid is wanneer jy eers 'n slaaf geword het, kom jy baie baie moeilik uit so 'n situasie. So hierdie weduwee is in die grootste armoede en ellende gedompel. Sy het haar man verloor en sy's op die punt om haar twee seuns ook te verloor en hulle af te staan as slawe. En sy kom soek hulp by die enigste plek wat sy weet, by die Here. En Elisa wat in daai omgewing opgetree het, is vir haar die verteenwoordiger van God, die man van God en sy gaan kla oor haar situasie by Elisa. En sy sê vir hom, jy weet my man was 'n toegewyde profeet, hy het die Here gedien is God, is jy nie bereid om my te help nie? En dan kom Elisa en hy sê, ek sê jou help. Maar hierdie hulp is een toets van onvoorwaardelike geloof vir hierdie wederwee. Want die kernvraag wat Elisa van vraag is, wat het jy in jou huis? En sy antwoord Elisa baie eerlijk, sy sê, ek het niks in die huis nie, ek het een klein kaniekie olie, Nou, wanneer ons praat van 'n kannetjie olie, dan moet ek en jy dink in ons taal omtrent aan 'n 150 tot 200 ml olie. Dis omtrent so 'n klein kannetjie olie. En dis al wat hierdie vrou op hierdie stadium besit, soos sy's in die grootste ellende. En dan gee Elisa vir haar die opdrag gaan leen kruike en kanne by jou bure soveel as wat jy kan. 'n groot geloofstoets want die aantal kanne wys hoe groot jou geloof is. En Elisa sê vir haar gaan na jou huis toe, laat jou seuns toe om jou te help. En dan begin jy uit hierdie kannetjie, die kruike en die kanne wat jy geleen het, vol maak. En God sal die wonder doen dat die olie nie ophou vloei nie. Nou moet ek en jy net besef hierdie vrou het net Elisa se woord, net God se woord om aan vas te hou. So geloof in 'n noodsituasie vra baie keer dat ons nie net bid nie, dat ons nie net geestelike waarhede leer ken uit die woord van God nie, maar dat ons optree, dat ons doen in geloof. En sy gaan huis toe en sy maak die deur toe soos wat Elisa beveel het want hierdie is 'n saak tussen haar en God. Elisa is net daar net dit is God wat die wonderwerk in haar lewe sou doen. En sy begin hierdie kanne vol olie maak. En dan gebeur die wonder, die olie vloei en vloei en vloei en wanneer die laaste kan vol olie is, dan stop die kannetjie se olie. En sy gaan na Elisa toe terug en sê meneer ek het presies gedoen wat jy gesê het ek moet doen. Ek het nou 'n hele huis vol kruike en kanne olie. Wat maak ek nou? En Elisa sê vir haar gaan verkoop die olie. Nou ons moet besef in daai wêreld was olyfolie vir al 'n goeie gehalte olyfolie gewild ons is nie seker wat die prys was nie, maar daar was altyd aanvraag vir olyfolie. So God voorsien in so oormaat dat sy genoeg olie het om te verkoop om die skuld te betaal en dat daar oorbly sodat sy en haar seuns 'n nuwe begin in die lewe kon maak na hulle geweldige verlies. Nou God voorsien altyd meer as wat ons kan bid of dink. Dit lees ons baie duidelik in Efesiërs 3 vers 20. En God voorsien op maniere wat ek en jy nie altyd aan dink nie. Ek en jy is dalk op hierdie stadium in ons lewe in 'n noodstorie. Ons worstel al saam met mekaar Dier twee jaar waar die pandemie alles wat ons as normaal geken het, kom dier mekaar krap het. Baie van ons het verlies ervaar. Ook die verlies van geliefdes, net soos die wederwee, of die verlies van werksgeleentede, of die verlies van jou werk self, en baie van ons kleiner bezighede in Suid-Afrika sit in een geweldige skuldsituasie, So hierdie noodgeloofstorie is eintlik eeue terug neergeskryf om vir ons ook rigting te wys. En nou wil ek sê die eerste belangrike ding wat ek en jy moet raak sien is dat die vrou by God gaan hulp soek. En die eerste belangrike ding wat ek en jy moet doen wanneer ons vasgeloop is en wanneer ons nie weet hoe daar uitkoms gaan kom nie is om by God ons nood neer te sit. Want God kan op bonatuurlike maniere op buitengewone maniere voorsien. Maar dis belangrik dat ek en jy sal erken dat hy die God van die hemel en die aarde is, dat hy die natuurwette kan verander in 'n oomblik, dat hy so kan voorsien soos ek en jy nie kan droom nie. Daarom is dit belangrik om by God jou hulp te gaan soek. Die tweede is dat Elisa hierdie kernvraag vra, wat het jy in jou huis? So dit is belangrik eintlik om te vra wat het ek in my lewe? Nou ek en jy is dalk opgelei in 'n sekere rigting, ons het sekere gawes, ons het sekere reserves, ons het sekere ervaring wat ons kan gebruik. Die belangrike is dat ek en jy besef hierdie vrou stel die laaste bietjie olie tot beskikking van die Here. Sy gee as dit ware daardeur haar toekoms in die hand van die Here. En so moet ek en jy kom en dit wie ons is of wat ons het, aan God kom toewee en sê, ek gee dit aan u, so dat u dit kan gebruik om vir my een oplossing te skep. Om alles wat ek het, die laaste bykie, aan God toe te wei, is een groot, geweldige groot geloofsuitdaging. En dan die derde ding is dat ons moet besef God is groter en magtiger as enige omstandigheid, enige probleem. Hierdie vrou het regtig gevoel daar's geen uitkoms nie. Sy het gevoel dis klaar. Haar man het gesterf, haar seuns gaan slawe word. Sy het 'n paar milliliter olie daar's geen scenario waaraan sy kan dink wat 'n oplossing bied nie. Maar God is groter as dit. Daar waar ek en jy geen uitkoms sien nie, daar is God reeds teenwoordig en hy kan teen alle verloop in vir my en vir jou 'n oplossing gee. En dan die laaste ding wat ek wil beklemtoon is dat geloof daardie daad van geloof om nie net te bid, om nie net sekere feite te erken, om nie net sekere eienskappe van God te ken nie, maar die daad van geloof om jouself toe te wy, om jou situasie toe te wy, dat die geloof die deurbraak bewerk na die oplossing toe. As ek en jy by wyse van spreuke die deur toemaak glo jy dat die olie gaan vloei? Glo jy dat God kan? Glo jy dat God jou nooit in die steek sal laat nie? Soos wat die skrif vir ons leer in Hebreërs 13 vers 5. So die kuns is om God vas te gryp in geloof en net by hom te bly en En ons het soveel beloftes, ons het soveel woord van die Here baie meer as wat die vrou gehad het. En ek en jy moet God op sy woord neem. Hy sal sy beloftes vir ons waar maak. So ek wil uit my hart uit vir jou vra as jy op die oomblik vasgevang is in 'n noodsituasie dat jy sal besef dat jy sal glo God kan 'n verskil maak. Dat jy sy hulp sal soek met jou hele wese. Dat jy sy belofte, sy woord vir jou sal vat en sal glo en dat jou geloof in die daad sal oorgaan en dat jy sal ervaar in jou lewe hoe God uitkoms bring. God is in jou deur die Heilige Gees. God is groter as die probleem. Weet jy, Jesus het met vyf brode, broodjies eintlik en twee visies het hy 'n skare van 5000 mans plus vroue en kinders kos gegee. God sal jou en vir my nooit in die steek laat nie hou hom vas en gee die volgende tree in geloof saam met die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord dat U eeue terug 'n kannetjie olie laat vloei het om vandag in hierdie oomblik vir ons te sê ek kan dit wat jy het ook gebruik om 'n wonder te bewerk. Heere, u het die grootste wonder moontlik waargemaak dier Jesus Christus se versoening. Die feit dat ons u kinders is, dat ons u kan ken, en daar is geen perk aan ons kinskap nie. En ons kom na u toe en vraag dat u sal ingryp in elkeen van ons situasie. Wees vir ons die volgende treeën, wys vir ons wat ons aan U moet toewy, wys vir ons hoe om die deur toe te maak en saam met U te beleef hoe dat ons omstandighede verander. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Thank you.